hello friends welcome to tech news for you today topic is FIFA World Cup FIFA World Cup आज हमने इसलिए टॉपिक चुना है क्योंकि कुछ ही दिन पहले इसका वर्ल्ड कप गुजरा है तो इससे कुछ क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड और जनरल डेली लाइफ के तो आइए इसके बारे में इस वीडियो में पूरा जानेंगे इस वीडियो को एंड तक देखें और इस वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर ज़रूर करें तो जिससे कि लोगों को इसके बारे में नॉलेज प्राप्त हो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हिस्ट्री से हिस्ट्री इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच ये पहला मैच खेला गया था जो एक इंटरनेशनल मैच था जो जीरो जीरो से ड्रॉ हो गया था यह सन 1872 में मैच खेला गया था इसके बाद इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जो इसको होस्ट करती है इसका नाम रखा गया फीफा फीफा 1904 में बनाई गई एक संस्था थी जिसने हर एक खेल को इस गेम को ऑर्गेनाइज किया जितने भी फीफा के अंदर वर्ल्ड कप आते हैं तो आइए अब बात करते हैं पहला वर्ल्ड कप कब हुआ पहला वर्ल्ड कप 1930 में हुआ जो यूरोप ने इस वर्ल्ड कप को जीता अर्जेंटीना को इसको हराया था चार जीरो से पहला गोल अब बात करते हैं पहला गोल किसने किया पहला गोल लुइसियन लॉरेंट नाम के एक प्लेयर थे फ्रांस के उन्होंने किया था हेड क्वार्टर कहाँ है फीफा का वो है जूरिक बग में है जो स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है प्रेसिडेंट कौन है जिनी इन्फेंटिनो है मेंबर कितने हैं इसमें 211 मेंबर हैं 1930 से ये हमेशा खेले जाने वाला वर्ल्ड कप है 1942, 1946 में इसका ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो पाया था बिकॉज सेकेंड वर्ल्ड वॉर उस समय चल रही थी ये हमेशा चार साल बाद वर्ल्ड कप होता है जैसा कि क्रिकेट का होता है उसी प्रकार इसका भी अब बात करके सबसे ज़्यादा बार वर्ल्ड कप कौन जीता है तो सबसे ज़्यादा बार ब्राज़ील इसको जीता है ये पांच बार जीत चुका है जर्मनी इटली चार बार इस वर्ल्ड कप को जीत चुके हैं अर्जेंटीना फ्रांस और ये दो बार इस वर्ल्ड कप को जीत चुके हैं इंग्लैंड स्पेन एक बार इस वर्ल्ड कप को जीत चुके हैं अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप में गोल किसके हैं तो ये हैं मिरोसले क्लोज जो जिन्होंने सोलह गोल किए हैं ये जर्मनी के प्लेयर हैं सबसे ज़्यादा सेकंड पे हैं हमारे लुइस रोनाल्डो जो बेल्जियम के हैं प्लेयर हैं which edition of this World Cup तो ये कौन सा एडिशन था इक्कीसवा एडिशन था और कितनी टीमों ने ये वर्ल्ड uh, कप जीत चुके हैं तो ये आठ टीमों ने इस वर्ल्ड कप को जीत चुका है जैसा कि मैंने आपको बताया तो आप स्टार्ट करते हैं 2018 के वर्ल्ड कप में इस पर कौन जीता कहाँ ऑर्गेनाइज uh, किया गया था किसने ये वर्ल्ड कप जीता और कितनी टीमें खेली और किसको क्या अवार्ड मिला तो आइए स्टार्ट करते हैं यह इक्कीसवा एडिशन था होस्ट किया था रशिया ने 21 कंट्रीज थी यह फाइनल मैच मॉस्को में कराया गया जो फ्रांस और क्रोएशिया के बीच था फ्रांस इसमें विनर रहा चैंपियन रहा और सेकंड पर रहा क्रोएशिया थर्ड पे बेल्जियम अब बात करते हैं अवार्ड की golden ball Luka Modric Croatia के प्लेयर हैं इनको दी गई golden boot Harry Kane England के प्लेयर हैं इनको दी गई गोल्डन ग्लव थाईबोट ब्राज़ील के प्लेयर हैं इनको दिया गया FIFA young player Mbappe France के प्लेयर हैं इनको दी गई फेयर प्ले स्पेन को दिया गया जिन्होंने अच्छा खेल दिखाया था टोटल टीमें इस बार टू टीमें थी जिन्होंने इस वर्ल्ड कप को खेला ऑफिशियल सॉन्ग था इसका लिप इट अप और अगले जो वर्ल्ड कप होने वाले हैं वो 2022 में होगा कतर में और 2026 में होगा कनाडा यूएसए मैक्सिको ये तीनों देश हैं मिलकर इस वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज कराएंगे ये दो हज़ार बाईस और दो हज़ार छब्बीस का याद रखना बेहद ज़रूरी है क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में इन्हीं में से ये क्वेश्चन आता है तो थैंक यू आज की वीडियो में बस इतना ही आई होप आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी इस फीफा वर्ल्ड कप के बारे में फुटबॉल के बारे में तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और आ, कोई भी क्वेरी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे contact number WhatsApp number Facebook ID Gmail ID और टेलीग्राम के ज़रिए अपने सजेशन या आपकी कोई नॉलेज हो उसको शेयर कर सकते हैं थैंक यू इस वीडियो एक बेल आइकन और आएगा उसको ज़रूर दबाना है जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे थैंक यू इस वीडियो में इतना ही